Правовой анализ ситуации, сложившейся на белорусско-польской границе, в связи с неоднократными попытками беженцев попасть в соответствии с международными правилами на территорию Польши для их следования транзитом в Федеративную Республику Германия, показал следующее. До настоящего времени должностными лицами Республики Польша – грубо нарушаются требования международного права, определяющего основные гражданские и политические права беженцев, а также граждан Беларуси. Предпринимаются попытки и нарушается неприкосновенность государственной границы нашей страны. Совершаются иные многочисленные противоправные действия против человечества. Представители власти Польши неоднократно осуществляли и осуществляют в настоящее время незаконную депортацию, пытки и акты жестокости в отношении беженцев. Так, при их прибытии к государственной границе Польши силовиками этого государства осуществлены и реализуются неадекватные и явно несоразмерные организационные и технические мероприятия по препятствию прохода беженцами в Германию. В частности, установлены дополнительные заграждения, введены военизированные вооруженные патрули, оцепление, применены угрожающие полеты авиатехники, танки, другое тяжелое вооружение в непосредственной близости от располагающихся на территории Республики Беларусь мирных беженцев. Подчеркну, что беженцы неоднократно и публично заявляли о своем статусе, целях и их маршруте движения в Германии, о чем достоверно известно властям Польши. Несмотря на это, польские силовики в отношении мирных и беззащитных людей, в том числе в ночное время суток, применяли пытки и иные акты жестокости, специальные средства, ядовитые вещества, освещение, ослепляющее зрение – демонстрационные выстрелы в воздух и взрывы, физическую силу. Только 15 и 16 ноября зафиксированы и задокументированы многочисленные факты незаконной депортации беженцев с территории Польши, применение в отношении их водометов, содержащих химические примеси при температуре окружающей среды не более 4 градусов, светошумовых гранат и газа с токсическими веществами в том числе в отношении женщин, имеющих признаки беременности и малолетних детей. Полученные накануне предварительные результаты судебно-медицинской экспертизы указывают на использование польскими должностными лицами сильнодействующих ядовитых химических веществ токсического и раздражающего действия, в том числе оси, дельтаметрина, он же пестицида, и иных, которые вызвали у не менее чем у 30 потерпевших телесные повреждения в виде ожогов, отравлений, ссадин, ушибов. Особо отмечу, что среди лиц, получивших повреждения в результате незаконных, ничем не обусловленных актов агрессии, пыток и жестокости со стороны польских должностных лиц имеются несовершеннолетние. Например, Бриар Аббас 2006 года рождения, Синди Сирана 2007 года рождения, женщины, в том числе беременные. Телесные повреждения нанесены представителям средств массовой информации Беларуси, России и Катара, должностным лицам органов пограничной службы нашей страны. Каждый факт совершения преступных деяний должностных лиц Польши, в том числе на территории Республики Беларусь, фиксируется, документируется объективно и беспристрастно ходе расследования возбуждено накануне уголовного дела о преступлениях против безопасности человечества, совершенных польскими силовиками и иными представителями власти этой страны. Принимаются и реализуются активные меры по идентификации каждого должностного лица, совершившего конкретные преступные деяния в отношении беззащитных людей – Сейчас они прячутся, польские силовики и другие должностные лица, за нагромождением колючей проволоки, металлическими барьерами, танками, броневиками, 15 тысячами вооруженных до зубов военными. Особо отмечу, что все вышеизложенные и иные циничные преступные, преступные действия, которые в настоящее время документируются правоохранительными органами Беларуси, совершены по прямому указанию либо с согласия политического руководства Польши. Ее президента Анджея Дуды, премьер-министра Матюша Моровецкого, министра национальной обороны Мариуша Блащика и других высших должностных лиц. Напомню, что преступление против человечества в соответствии с международными нормами и правилами – не имея срока давности. И виновные лица подлежат привлечению к уголовной ответственности. Кроме того, нами зафиксированы неоднократные публичные выступления ряда граждан Польши, в том числе должностных лиц, с призывами осуществить агрессию Польши в отношении Республики Беларусь. В данном случае речь идет о наличии состава признака преступления – предусмотренного статьей 123 Уголовного кодекса нашей страны, а именно пропаганда войны. В этой связи Генеральной прокуратурой возбуждено уголовное дело, расследование которого поручено Следственному комитету Беларуси. Соответствующая информация о преступных действиях, совершенных высшими должностными лицами Польши, будет направлена для дачи правовой оценки во все международные организации, включая Организацию Объединенных Наций, Совет Европы и другие.